La progression des Allemands est au point mort. Ils se sont retranchés aux abords de Tobruk pour assiéger notre unique port de ravitaillement. Nous devons libérer la ville, et pour cela, nous attaquerons par le col d'Alfaya. Les forces aéroportées ont reçu l'ordre de détruire l'artillerie ennemie. Bonne chance plus bouger Au secours Unité nôtres vient de ramasser des explosifs. Sergent On attend vos ordres Tactique Anatole armé avec succès. Magnifique Les Allemands avaient particulièrement bien préparé leur défense à Alfaya. Nous avons détruit quelques-uns de leurs canons, mais nos forces principales vont quand même payer un lourd tribut. Nous allons subir des pertes et j'en assumerai la responsabilité, mais nous devons continuer. Nos camarades à Tobruk comptent sur nous. venons de subir un coup très dur, mais il faut continuer d'avancer. Nous devons sécuriser ce couloir et attaquer l'aérodrome allemand situé plus loin. Emparez-vous d'un secteur avant de passer au suivant. Que Dieu vous garde. À l'aide Je veux pas crever là Aidez-moi, je suis blessée Aidez-moi Vous en faites pas, je suis là Merci pour votre aide Not just I did. Objectif Eugène. Parfait. Nous avons pris l'objectif Gaston. l'objectif C'est soigné. Bravo, soldats. Nous avons pris l'objectif, François. L'ennemi a pris l'objectif En charge Ce véhicule est détruit Bien fait On a pris l'objectif désiré. Cible neutralisée Yeah. Nous avons pris l'objectif, soldats À l'attaque, soldats On s'en sort bien. L'objectif Célestin est à nous. Attention, nous avons perdu l'objectif Célestin. On a perdu l'objectif Nous avons perdu l'objectif Gaston, soldat. nous soigner. Ce véhicule est détruit Bien joué On a l'objectif Bon boulot, soldat L'objectif est tiré, Thanos Pas de soucis, je suis là anne rien que pour vous Nos forces ont pris le col d'Alfaya, et les derniers défenseurs allemands sont en train de battre en retraite. Nous allons maintenant porter le coup de grâce. Aujourd'hui, l'Africa Corps a subi sa toute première défaite grâce à nous. Prions pour que ce ne soit pas la dernière.